გვირდათ რატომ არის A, B, C და D დასახელების ვიზები. უკაცრავად, მაგრამ მე თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებული მაქვს 6 სახის ვიზა. მათ შორის J1, J2, B1, B2, D3 და რა ვიცი, ახლა რატო გაუკვირდა იუსტიციის მინისტრის ოფის მოადგილეს, რომელსაც ეს ჩვენი ვრათ იცის, მაგრამ ვითხრა ბოლოს, რომ მე ახლა ვიწყებო პროცედურულ ლომსო. ბოლოს და ბოლოს 4-3-ზე ასე კენჭისყლა დამთავრდა 7 წევრი ესწრებოდა 13 წევრი 7 არის უმრავლესობა ასე რომ კომიტეტმა კანონის სრული დაცვით დაუჭირა მხარი